Ikaw lang yan, boy. boy. Boy, mapanat ako may lettuce. tamis. Ito, may mushroom pa eh. Chicken Yan, eh. may kamatis. Leto. Relax. Pakita niyo sa camera. Bol, ano kamatis? Ano ang dami? Kain. Wow, ang cute naman What is this? The cutest border in the world. Dalawa, dalawa. <laughs> Robotis Burger, mga ka-Hardee's, kanin. Oy! Oy, that is Santa Fe! Oh my God! Fries! Oy! May ano, pang sweet. Ano ba ito? Gate Delight. Okay.